Saluton eh, kai bonvenon al ia nova episodo. Hodia u mi registras citi un episodon eg malfrue, presca un octe, do mi tui iros alla medito. Carai, estis longa tago sed ancau fructo plena tago, plena a parte da lezionoi kai zoom convenoi, interviuoi por esplor proiecto, kai effettive hodia o mi parolis plu esperanton ol cia alia aina lingvo ki mi mikonas do kai tio estas tute normala al mi restu kun ni kun meditu kun ni dankon Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Odio mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro è la tractagio e senso cae stuntezzo, chiu parolas nerecte pri a priora i lingvoi, char respondas ala grava demanda pri esperanto, chiu foi foie prevenas alla surfazzo. Do mi legos el pagio 302. Puncto 2. ec por tute ne istruitai Esperanto estas multe pli facila ol vola puc, sed por istruitai gi estas tre multe pli facila, char giai vortoi, crom quelcae tre malmultai, destas arbitre el pensitai, sed prenitai e la romana germana in tia formo che ciu ilin facile reconas. Do, mi povas attesti che tio veras, char mie studentoi estas educitae homoi, cae ili facile reconas, cae mi ancao devas diri che se io antaue in la adlerneio studis um, latinon au la franzan lingvon au ciu io estas franz lingvano, effective la tuia recono pli facilas, to tio estas ne evitebla afero sed mi volas diri mi volas altiri vian attenton al io punto io alia punto pardon do crom kelkai tre malmultai ciui alia nestas arbitra principa et io signifas ke kelkai vortoi en esperanto facte estas a priori la estas arbitre principa Do, mi neniam rimarcis tion tie clare, sed li tutte declaris tion. Cial li faris tion? Do, la accuso pri vola cucismo in esperanto, do, ne estas tutte sen eh, basa facte. La accuso pri vola cucismo signifas che estas a priori elementoi en la uh, vortaro, en la vort proviso de esperanto. Zamenhof conceda tio. Do mi pensas pri la correlativo sistemo, et se mi vidis eh, quelcaen profunda in rilato in cum eh, hind Europa e lingui, cae en la surfazio, cae en la profundezio. En la profundezio la rilato estes tutte simila alla russa, en la surfazio tiu qui significas al quae, qui on vi trova se esempio in latina quando quanto chiam, chiom. do ciu o case estas interesse che tiu estas ne diru vere a posteriori rezon rezulto char lausano estas a priori elementoi bone do kion fari facto ni pluvivis kai ni povas scusi la lingua un sem probleme do effettive malgranda quanto da a priorezzo en a posteriora lingua effettive tutte eblas che vi pos vidi mi multe estas influata in un tempe de mia curso pri interlinguistico precipe la classica interlinguistico Do, dankon pro atento, gis morgau, cae ciel ciam, antaron sin